Can you come down? Can you hear me now? I need you more than I ever thought I could need. Di hadapan Tuhan, imam, para orang tua, para saksi, saya Fabianus Apul dengan niat yang suci dan ikhlas hati memilihmu Marcelina Mulyani Adus menjadi istri saya. Di hadapan Tuhan, imam, para orang tua, para saksi, saya Marcelina Mulyani Adus dengan niat yang suci dan ikhlas hati memilihmu Fabianus Apul menjadi suami saya. Saya akan selalu mencintai anyway. river of light as I say your name.